ඉහළ යන විදුලි ගාස්තුව සහ විදුලි කප්පාදුවට හොඳම විසඳුම ගිල් සෝලා වෙතින් ඇදහිය නොහැකි මිලකට අසම සම සේවාවන් සමගින් දවස පුරා අකණ්ඩව ක්‍රියාත්මක කළ හැකි සූර්ය බල පද්ධතිය. වායු සමීකරණ, ශීතකරණ, විදුලි පංකා, විදුලි මෝටර් ඇතුළු ඕනෑම ගෘහ විදුලි උපකරණයක් දිවා රාත්‍රියේ වෙනසක් නොමැතිව භාවිතා කළ හැකි ගිල් සෝලා. පැනල සඳහා වසර 25ක වගකීම. දෝෂයක් වෙතොත් පැය 24ක් ඇතුළත සේවය සැපයීම. ඔබේ අවශ්‍යතාවයට ගැළපෙන සිස්ටම් එකක් තෝරාගත හැක. වැඩි ක්‍රීඩාවලින් විස්සර සඳහා අමතන්න බිඳුවයි හැත්තහයයි තුන්සේ හැටයි අනුනවයයි විසි දෙක පිවිසන්න www.gales.lk